¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¡Ayuda! Usted está en un cuarto de huésped de nuestra aldea. ¿Qué es esto? Y yo soy Obra. En los bosques. ¿Qué debo hacer? Cada uno se cuida solo. ¡Corre lejos! ¡Corre! No esperes un trato especial. Nada. Ni nadie. Destruirá lo que logramos.